मेरे लिए तो कुछ है यार पीछे पीछे बंदा पीछे बंदा इससे मत कर लो मार मार मार इसको तो हां फ्रेंड मार क्या करो वाह और तो लॉग रे मेरा मैं कहीं को दादा क्या हो Let's go, bro. Let's go, bro. Fast, fast. We're going Thank you.